Heartbreaker on the track. Estoy transmutando en delirio, pudriendo los lirios colgantes de cuerpos podridos Mis entes flotantes colindan contigo Respiro aluminio, suspiro, lo siento cariño Se acaban mis años, no los necesito Salir del rebaño y matar conocen mis signos Tú los puedo ver el limbo año ya activo, los extraño ya no me castigo Hago daño a conciencia por la que han perdido La ciencia, será artificial corrompido Sinergia vuelven los latidos malditos satánicos No lo han cumplido Maldigo sus cánticos, el elegido Un salto cuántico le paralizo Su mente es al látigo, él lo quiere rápido Trapillado y medio pálido Vampiro mágico y no va conmigo Cambio con vino de estilos, camino tranquilo Quemando la huido, al es mío